ሰላም ጤና አስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለመስራት በጣም ቀላልና ጤናማ ተበልቶ የማይጠገብ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ምርጥ የመለው አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ አራት ኩባያ ዱቄት ነፍች አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ በቀዝቃዛ ውሃ ቦከዋለሁ። በመጀመሪያ በሹካ ነው የማዋህደው። ዱቄቱ ከውሃው ጋር እስኪቀላቀልልኝ ድረስ በሹካ ቦከዋለሁ። የመለዋው ሊጥ ስለማልዳምጠው በእጄ ለጠጥ ለጠጥ ለማድረግ እንዲመቸኝ ላላ አድርጌ ወይም ቀጠን አድርጌ ነው ማቦካው። ሊጡን እንደዚህ በሹካ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ በእጅ አቦካዋለሁ። ለአራት ኩባያ ዱቄት ማብቂያ አንድ ከግማሽ ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት። ያቡካው ሊጥ ወደ ጎን አድርጌ ለመለዋ ማጣፈጫ ነጭ ሽንኩርት፣ የድንብላል ቅጠልና የወይራ ዘይት አንድ ላይ አዋጅ አዘጋጃለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱ አራቱን እጠቀማለሁ። የድንብላል ቅጠሉን ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ አነስ ብሎ ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ አንድ ኩባያ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ውስጥ ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀሁትን የድንብላል ቅጠልና አራቱን ነጭ ሽንኩርቶች እየጨፈለኩ አስገባና አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ። ሊጡን የምለጥጥበት ማት ላይ ዘይት አደርጋለሁ። ሊጡን አደርግና በእጄ ለጠጥ ለጠጥ እያደረግኩ አስተካክለዋለሁ። ሊጡላላ ላላ አድርጌ ስላቦካሁት በቀላሉ ነው የሚለጠጥልኝ ያለው። ከላይ ያዘጋጀሁትን ውህድ ሙሉ ለሙሉ ቀብቼ ሊጡን ጥፍጥፍ አድርጌ ያዘጋጀዋለሁ። መለዋውን በእንጀራ ምጣድ ነው መጋገረው በመጥበሻ መጋገር ከፈለጋችሁ አነሳ አነስ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ማብሰልም ይቻላል። ከመገልበጤ በፊት ከላይ የወይራ ዘይት አድርግበታለሁ በምጣድ ከጋገራችሁ ስትገለብጡ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ከውስጥ በጣም የሞቀ ዘይት ስለሚኖር እጃችሁን ወጥቶ እንዳያቃጥላችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። መለዋውን ገልብጬ ከላይ የሚያዘጋጀውትን ውህድ የነጭ ሽንኩርት የድንብላል ቅጠልና የወይራ ዘይት ውህድ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ሁለተኛ መለዋ ውስጥ ምንም አይነት ውህድ አላደረኩም። ተመሳሳይ አድርጌ ለጥጬና ውስጡን የወይራ ዘይት አድርጌ ያዘጋጀሁት። ከላይ ያዘጋጀሁትን ውህድ የድንብላል ቅጠል፣ የነጭ ሽንኩርትና የወይራ ዘይት ሙሉ ለሙሉ ቀብቼ አብስየዋለሁ። ለቁርስና ለመክሰስ በጣም ቆንጆና ጤናማ የመለዋ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። በልታችሁ ማጠግቡትም። ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል። ሞክሯቸው። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።